sekarang ah, aku nak makan BTS meal. Apa tunggu lagi BTS Army? Korang kena serbu MACD cepat. Una use. Okay, hi. Assalamualaikum. Okay, setiap yang korang dapat lihat melalui thumbnail dan juga tajuk uh, video aku. Okay, hari ini aku nak makan BTS Army pasti tahu apa tu. Tadaaa! aku nak makan BTS meal. Okay. BTS meal ni. Kita ada chicken McNugget 10 pieces. Nampak Ha. Kotak dia eksklusif. Okay. Ada 10 pieces. Nampak tak? Okay. Dan dia datangkan dengan dua jenis sos. This sos, sauce, okay? Lepas tu mestilah ada dengan fries sekali. Packaging ni biasa. Kemudian dengan juga air. Air cook BTS. Ah, cantik kan? Warna purple. Okay, itu je dia punya BTS ni tu. Kita dah unboxing satu-satu. Memandangkan. Hmm. Aku takkanlah habiskan semua ni. Dan ini je makanan dia kan. Kita macam biasalah. Kita tambah. Woo. Kita tambahkan dengan ayam goreng McD. ayam goreng McD. Okay. Bagi aku set up dulu ya. Sabar, sabar. Sama mawas kita minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia dia sos. Ini dia sos cili manis. Ini sos biasalah. Aku nak makan ayam dulu. Okay. Okay, kita makan dulu Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka. Minum dulu. Dah. Makan fries. Fries dia. Macam. Macam dah lama masak. TSR ni semua dah beli ke? makan chicken McNuggets. Aku nak cuba dengan sos cajun macam warna cheese. Bismillah. <gasps> Hmm. Så snygg. Ni tak pedas. Rasa masam-masam sikit. Okay, kita makan dengan sos cili manis pedas. Muat. Hmm. Jadi manis pedas ni tak manis sangat lah Tak pedas sangat Biasa saja Hal Aku boleh rasa masam-masam juga sikit Kita makan sos cili juga. Okay aku ingatkan adalah burger ke apa rupanya dia make uh, ni je so kita makan lah lagi satu one more thing aku akan dah dapat gambar BTS ke apa-apa alih-alih BTS ke dekat sini ke dapat kad gambar ke tak ada dekat sini je lah specialnya dekat uh, packaging air dengan naga ni dengan juga paper bag cukup lah kat sini saja video aku untuk hari ni. Okay. Pun memang cantik gila. Nice gila packaging. Apa tunggu lagi BTS Army? Korang kena serbu MACD cepat. Aku rasa memang dah ramai dah pergi beratur. Nak berdapatkan BTS punya meal ni. Cepat sebelum sementara masih ada stok. Mhm. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe video aku. Okay. Terima kasih kepada yang sudah sudi menonton. Kalau tak cukup dengan BTS ni, korang boleh tambah menu lain. Okay. Sekian saja. Bye-bye. Da, da, da, da, da, da, da, da,